သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောသတက္ကရာ1385ခုနှစ်လက်တော်လပိကျော်10ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘုတိတိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ဖြူမိသားစုနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤတတ္တမအကျိမ်းမြောက်ဆင်းကျင်ပပြုလို့အသည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဒေါက်တာမောင်ဖြူကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဥပဖိုးကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဥတင်ကြီးဦးငိမ့်အောင်ဖြူတို့အားရှိစုလျက်အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်း28တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင် ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတ္တိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်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 အတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုံကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မခြင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဏကျိတ်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ခရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း28 မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ဤလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ဆိုတာအချင်းချင်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုဟောပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့တရားမှသာလေတဏှာဝဆဲကလွတ်ကင်းပြီးတော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်။ဟောပြောချက်ကမှားယွင်းနေလို့ရှိရင်လောကသားတွေရဲ့အတွက်အကျိုးဆောင်တယ်လို့ ကျုပ်ကအထုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောမှားရွေးတဲ့တရားဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာအောင်ဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေကတော့သွားခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လောကသဘာဝနဲ့လုံးဝလိုက်လျောညီတွေအမှန်ကန်ကိုသာဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုချမှတ်ပေးခြင်းဒီပင်လေလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးကျိုးပန်းအထောက်ချက်လို့ဒီလိုယူရနောက်ဆုံးမှာလောကသားတွေကိုလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြခြင်းဟာလောကသားတို့အတွက်ကျိုးပန်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်လမ်းဆိုတာကိုယ်တိုင်လျှောက်ရမှာကြီးပဲပဂရိလမ်းလည်းပဲကိုယ်တိုင်လျှောက်ရတာလမ်းဖောက်ပေးတဲ့လူနဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့လူနဲ့ဒီလိုလမ်းဖောက်တဲ့လူကလမ်းမဲ့ဖောက်ပေးတာလျှောက်တဲ့လူကမလျှောက်ဘူးနောက်ကျောင်းပြန်သွားမယ်ဆိုရင်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလျှောက်လို့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလေးစဉ်ချိန်တဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုကိုယ်တိုင်ပင်မဆင်းရဲခံကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင် အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တုဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာဖြုတ်ခွဲဖြက်စီးလိုက်လို့ဒီအမှောင်ကင်းသွားတော့လည်းပဲအတိညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဆိုတာလေတုံးနဲ့တူ မတူညီကြဘူးဆိုပါစို့တချို့အယူဆတွေထဲမှာဘာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာသိစရာမှန်သမျှကိုအကုန်သိတယ် မြတ်စွာဘုရားမှာမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးကြံတဲ့ယဟန္တာတွေကြတော့မသိတာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာလို့ယူဆပြီး တချို့ကယဟန္တာတွေမှာအဝိဇ္ဇာမကင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောကြအဝိဇ္ဇာရဲ့အုပ်ဖုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာသစ္စာ၄ပါးသို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးအပြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ ပုဗ္ဗန္တလို့ဆိုတဲ့ရှေ့အတိတ်ကခန္ဓာအပရန္တလို့ဆိုတဲ့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာပုဗ္ဗန္တပရန္တဆိုတဲ့ရှေ့နောက်နှစ်ရပ်ဒါကိုဖုံးကွယ်တာကိုသာလဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာကြံတဲ့မသိတာတွေကိုအဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဝိဇ္ဇာမသိတာဟာသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာ၈မျိုးပဲပြအဲသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာအများဆုံး၄မျိုးတည်းပဲပြပါတော့ ဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခသမုဒိအညာဏံဒုက္ခនិရောဓေအညာဏံဒုက္ခនិရောဓခာမိနိယပฏิပဒါယအညာဏံအဝိဇ္ဇာဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုမှန်ကန်စွာမသိမှုဒုက္ခသမုဒိယလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခပြစ်ချောင်းတရားကိုမှန်ကန်စွာမသိအောင်ဖုံးကွယ်မှုဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုအမှန်မသိအောင်ဖုံးကွယ်မှု ဒုက္ခនិရောဓဂามိနီလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခនិရောဓသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အချက်ပฏิပဒါအမှန်မသိအောင်ဖုံးကွယ်မှုဆိုတဲ့ဒီဖုံးကွယ်မှု၄ရပ်ကိုသာလေတုတ်တံပါဠိတော်တွေကအဝိဇ္ဇာရဲ့နယ်ပယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ကျန်တာမသိတာတွေအဝိဇ္ဇာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ကျန်တာမသိတာဘာကြောင့်မသိတာတုံးဆိုရင်အတိညာရဲ့ဒီဂရီနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ level တို့ degree တို့ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအကြီးချင်းဆိုဒီမှာလည်းပဲ level degree ရှိတယ်မသိတာနဲ့မဆိုင် သူသိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကဒီလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလူတွေရဲ့မျက်စိတောင်မှပဲကြည့်လေလူတွေရဲ့မျက်စိရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ကောင်းကင်မောကြည့်လိုက်လို့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာဟာတိမ်တိုင်ကင်းစင်တဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးမြင်ရတယ်ဆိုတာ လူရဲ့မျက်စိမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာအဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြတာအဲ့ဒီဟိုဘက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကထင်မဲ့အပေါ်ကနေပြီးဒဲအိုးကြီးအုပ်ထားသလိုမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးကအပေါ်ဟာအုပ်မိုးထားတယ်လို့သို့တော့ဘယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လွင်ပြင်တစ်ခုကိုရောက်လို့ရှင်ကြည့်လိုက်အပေါ်မောကြည့်မလားအရက်လေးမျက်နှာပဲကြည့်မလားကိုဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အလဲဘဟုမှာရှိနေတယ် ဟောကိုဟာအလဲဘဟုမှာရှိနေရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့တိုက်တရကွဲနေတာအမြင့်မော်တက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွင်းမြင်ကြီးတစ်ခုရောက်လို့ကုန်းကုန်းထိတ်ထိတ်မှာတက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အရာလေးမျက်နှာမြင်ရတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်တာဖြစ်နေတယ်အလဲဘဟုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုကိုမျက်စိက တိုင်းပေးထားတာလေကိုမြင်နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းကဟိုဘက်မှာမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး ကိုမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ယာဝတကံညေယံတာဝတကံညာဏံသိเสียရှိသလောက်အသိဉာဏ်ကလိုက်တယ်ယာဝတကံညာဏံတာဝတကံညေယံဉာဏ်ကလည်းပဲသိเสียသိเสียရှိတာတွေကလည်းဉာဏ်နဲ့အတိုင်းတာပဲမပို့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဉာဏ်နဲ့သိเสีย သိစရာနဲ့သိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဟာအဝင်ခွင်ချပဲလို့အတိုင်းတာတစ်ခုလက်ချက်မရှိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သိစရာကလည်းဒါပဲဉာဏ်ရဲ့အတိုင်းတာကလည်းသိစရာရှိသလောက်သိလို့ဒါပဲလို့အဆုံးတိုင်သိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အေးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်မသိတာဝိဆာကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကဒီလောက်ပဲစွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ အဲ့တော့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆတွေထဲမှာနေလဲရှေးဟောင်းကဒီဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနှစ်ပေါင်း2600ကြားလာတဲ့အခါမှာသူကခွဲခြားပြီးတော့တမိုင်းရလေးလံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်းကိုအယူဆတွေဟာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့ကထာဝတ္ထုအထက်ကထာမှာ ဏိဒံအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့တဲ့ပဲဘုရားဘာသာခိုင်းခွဲတွေဟာ78ခိုင်းထီအောင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်အယူဆကွဲပြားလို့ခိုင်းကွဲတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခိုင်းတွေကတော့ကြီးမားတဲ့အယူဆကြောင့်ကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ခေါင်းဆောင်တဲ့နောက်မှာလိုက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခိုင်းဖြစ်တာရှေ့တုန်းကခိုင်းဆိုတာကြတော့ အယူဆပါကွဲပြားလို့ပေါ့အယူဆပါကွဲပြားလို့ကြီးမားတဲ့အယူဆတွေကွဲပြားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့အေးဒီလိုကွဲပြားမှုတွေဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာအမြင်မျိုးမျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာသဘာဝပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရအကုန်မမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာလောကမှာအငင်းပွားနေကြအကုန်မြင်မယ်ဆိုရင်အငင်းပွားစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး မြင်တဲ့အပိုင်းကိုအမှန်လို့ယူပြီးမမြင်တဲ့အပိုင်းကိုမရှိဘူးလို့ညင်းကြတာပဲလေဗမာပြည်မှာလည်းပဲ30ပုံကို30ပုံကိုလက်မခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့မြင်ရတာလူတွေနဲ့တရိษံတွေပဲမြင်ရတော့လူပုံနဲ့တရိษံပုံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာမျက်စိအမြင်နဲ့တိုင်းပြီးပြောတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမမြင်တာနဲ့မရှိဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလဲဒီကနေ့ တယ်လီဗီရှင်းကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ wine life ဆိုတဲ့ wine world တို့နော် wine ဆိုတဲ့ discovery channel တို့ဘာတို့မှာဟိုထိုင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောင်မှာကိုမမြင်ဘူးတဲ့သတ္တဝါတွေအများကြီးပဲရေထဲမှာလည်းပင်လယ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့တ attva တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့တွေ့တာကိုဖော်ပြတာကုန်းပေါ်မှာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့တ attva တွေမြောက်များစွာရှိတယ် မမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်မှန်လို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမှန်မဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့အေးဒီနေ့မှာအဖြေကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားလောက်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာမကင်းဘူးလို့ပြောရင်မှားသလားမှန်သလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်လို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာဟာကန့်တတ်ထားတဲ့နယ်ပယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမသိရင်တော့အဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်လို့ပြောရ သစ္စာလေးပါးကိုမှမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကို မသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်ပုပ္ပန္တအပရန္တပုပ္ပန္တပရန္တလို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဓာတွေသိပြီးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်လို့ပြောရင်ဟာလွဲမှားမှုလို့ဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဖះနဲ့သိပုံချင်းကွဲပြားခြားနာတာတော့ဆိုအတိညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ ကွာခြားလို့လို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်ဒါအဖြေပဲပေါ့နော်ဆိုရင်တတိချင်းဆိုတာကွာတယ်လေလူတွေမှာကာယဗလလည်းကြည့်ပါလားသူလည်းခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းခေါင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ကြံတဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ယောက်အားပြိုင်ကြည့်ပါလားကွာချာမှန်းသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခုခေတ်ဘောလုံးကောင်နဲ့တောင်ခြေတော်နှစ်ချောင်းနဲ့ကန္နာသုံးချောင်းကန္နာမှမဟုတ်တာပဲ ရှုံတဲ့လူကရှုံနိုင်တဲ့လူကနိုင်တာပဲဘာကွာတာတော့ဆိုရင်စွမ်းရည်တတ္တိကွာတာပဲခြေတော့ယော့နေတော့လို့မှမဟုတ်တာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်တက္ကသိုလ်တက်ပြီးပညာတင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူပေမဲ့လို့တဒန်းနဲ့တင်ကြတာချင်းတူပေမဲ့လို့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးချွန်တဲ့တာမန်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်တဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲသူကမျက်စိနှလုံးပို့လို့လားမဟုတ်ဘူး24နာရီသူလည်း24နာရီကိုလည်း24နာရီသမင်းနှစ်နက်သုံးနက်စားကြတာပဲသူလည်းနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကအသက်ရှူတာပဲငါလည်းနှာခေါင်းကအသက်ရှူတာဘာဖြစ်လို့ကြွာချားတယ်လဲဆိုအတိညာရဲ့စွန့်ရည်တတိပဲလို့ဒါကနားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ပြီဘုရားမြတ်စွာလောကသားတွေရဲ့ ဒီလောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့တရားကိုဟောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့တရားကိုဟောပြပေးခြင်းအပြင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းလို့ဆိုတာပေါ့။ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝရရင်သုံးလအချိန်ပိုင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတနေရာထဲမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ ဝါကျွတ်ထာနဲ့တပြိုင်နက်ခရီးဒေသစာရီကြွချီပြီးတော့တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လာခဲ့တာဆက်ရှိဝါမြောက်နော်ဆက်ရှိဝါဝါပေါင်း16ဝါတို့16ဝါတို့ဟောအဲ့ဒီဝါမြောက်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ စာလိကာမြို့နာစာလိကာတောရတောင်ချောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာ52နှစ်ရှိလာပြီပေါ့52နှစ်တက်တော်52နှစ်တည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်နေမနာညာမအားတရဝါရီအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကြွရကြွရကြွပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောပြောတာဖြစ်တယ်။သာလိကတောအကြောင်းတောင်တောရအကြောင်းမှာတောင်ပေါ်တောရအကြောင်းကနေပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ခရီးဒေသစာရီကြွရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကြွရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကဘယ်ကိုရောက်ခဲ့လဲလို့ဆိုအာလဝီပြည်ကိုရောက်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအာလဝီပြည် ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောပြောခဲ့တယ်အာလဝီမြို့မှာလည်းပဲရသော်ဘုရားဝါဆိုခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အခုတစ်ချိန်လဲစာလိကတောရတောင်ပေါ်တောရကျောင်းကနေပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာခီးဒေသစာတွေလှိလိရင်တာဝတိဘက်သွားတာဝတိမြို့ကနေပြီးတော့ခီးဆက်အာလဝီမြို့ရောက်အာလဝီမြို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခါလဝစေတီလို့ခေါ်တယ်အခါလဝနတ်ကွန်းအဲ့ဒီနတ်ကွန်းကိုရသော်ဗျာသတင်းသုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းဆောက်လှူဒန်းထားကြတယ်ဖះမပွင့်ခင်ကတော့နတ်ကွန်းကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့ဝေတာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်နတ်ကွန်းတွေပိုများတယ်အဲ့ဒီနတ်ကွန်းတွေဟာလူတွေပူဇော်ပတ်တာတဲ့နေရာတွေနတ်တွေကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်အခုအခါလဝစေတီနားမှာဆိုလဲ ငကိုကတော့လက်တွေကိုပဲတာနောက်ပိုင်းမှာလက်ဆော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေသိရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်သုံးဖို့ကြောင်းတော်အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လှူဒန်းထားကြတယ်လက်ဆော့ဘုရားအဲ့ဒီမှာသခင်သုံးတယ်အဲ့ဒီသခင်သုံးတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအာလဝီမြို့ကြွစဉ်မြတ်စွာဘုရားတရားပွဲတစ်ခုမှာဘာကိုအဓိကထားဟောခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင် ကမ္မထံဘာဝနာတစ်ခုမရဏတတိဘာဝနာ ပွားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အဓိကထားဟောခဲ့တာသိခြင်းတရားကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမရဏတတိမရဏဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိထန့်နေအောင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ဇီဝိတ္တိန်တရေဆိုတာရှိတယ်ရုပ်ဇီဝိတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ဇီဝိတ္တိန်တရေကအဓိကပဲ ရုပ်စီဝိတ္တိန်တွေမချုပ်သေးသမျှနာစီဝိတ္တိန်တွေတို့ဉာဏ်တွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တိန်တွေလို့ဆိုတဲ့အသက်နန္တရားတွေရဲ့အသက်ကြတော့နန်စီဝိတ္တိန်တွေလို့ခေါ်တယ်စီဝိတရုပ်နဲ့စီဝိတ္တိန်တွေစေတသိက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကကန့်ညောင်ဖြစ်တာရုပ်စီဝိတ္တိန်တွေဆိုတာကံကနေထုတ်လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာ လူတွေရဲ့အသက်ဇီဝိတာဟာအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံတယ်ပေါ့အခြေခံတယ်ကံကပေးလို့ရလာတဲ့ဇီဝိတာအဲ့ဒီကိုဥဒုတို့အာဟာရတို့ကနေပံ့ပိုးပေးတာစိတ်တို့ကနေပံ့ပိုးပေးတာဥဒုအာဟာရစိတ်ဒါတွေကနေပံ့ပိုးပေးတာပံ့ပိုးပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာ အဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူဟာသေဆုံးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဇီဝိတလို့ခေါ်တဲ့ဒီအသက်ရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့မရဏပဲဒါမှမဟုတ်မရဏပရိယောတဏံဇီဝိတဇီဝိတဆိုတဲ့ရုပ်ဟာသေဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းနောက်ဆုံးမှာရပ်တန့်သွားခြင်းပေါ်မှာအဆုံးသတ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးခြင်း အဲ့ဒီဇီဝိတလက်ရှိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမရဏပရိယောတနာသေဆုံးခြင်းမှာဆုံးတတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားတတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထံကိုဟောတာနော်သေခြင်းတရားကိုမှတ်ရတယ်လို့ဆိုလူတွေကတော့သေခြင်းတရားကိုသိမစင်စားခြင်းသေခြင်းတရားဆိုရင်လူတွေကကြောက်တယ်လေကြောက်တော့သေခြင်းတရားဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာထားဖို့ရမနှစ်မြို့ကြသေတဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလည်းမကြိုက်ကြသေမှသာသေရောသေခြင်းဆိုတာကိုမေ့ထားခြင်းရတယ်ပေါ့ဒါလူရဲ့တဘာဝမေ့ထားခြင်းလေမြတ်စွာဘုရားကမေ့မထားနဲ့တဲ့သေခြင်းတရားကိုစင်မပြတ်နှလုံးသွင်းပြီးဆင်ញင်ပွားများတတိစွမ်းအားတွေတက်အောင်လှုပ်ထားလို့လှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိတော့ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင် သေဖို့ရကျုံလာတဲ့အခါမှာရဲရင်ချင်းဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုရနိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဒါအ ਨੇ ဆုံးသေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသေမင်းကိုရဲဝံရင်ဆိုင်ရဲတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်သေမင်းဆိုလို့အပြင်ကလာတာလို့လည်းမအောင်မေ့လိမ့်နဲ့နော်သေမင်းကိုမြင်ဘူးချင်းမှန်လည်းပဲကြည့် မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သေမင်းဆိုပေါ်လာလိုက်ပဲတစ်ခါတစ်ခါတဏခါတွေလိမ့်ထားတယ်သေမင်းနှခမ်းမွေးလိုက်ပါခြင်းပါတယ်ကိုယ်သေမင်းနဲ့ကိုပဲတင်စားပြီးတော့သုံးထားတာသူကသေခြင်းတရားဟာတရားအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သေမင်းလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်တော့ကြသေမင်းမမြင်အောင်လို့တချို့ကလည်းသေရမှကြောက်တော့ သေမင်းကြားသွားမယ်လို့ပြောနေပြောနေတဲ့လူကသေမင်းကြီးဖြစ်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်သေခြင်းတရားဆိုဒီမှာဇီဝိတရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာပဲဒီဇီဝိတဆိုတာလေးကနောက်ဆုံးဖြစ်လာလောကလူတွေသေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကအချက်၃ချက်ကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြတယ်ခုခေတ်ဆေးပညာနဲ့တော့တူကြမတူမှာပေါ့ ဆေးပညာကလည်းနှလုံးရပ်သွားရင်သေတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောမှာပေါ့အသက်မရှူတော့ရင်လည်းသေတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအသက်ရှူရရုံနဲ့သေတယ်လို့မပြောဘူးသရုပ်ထဆောင်ဝင်စားရင်လည်းအသက်ရှူရတာပဲနော်နှလုံးခုန်ကလည်းရပ်တာပဲဒါပေမဲ့မသေးဘူးမသေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့ထူဆန်းတဲ့နေထားအဲ့တော့သေတယ်လို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အာယုဥတ္တမသဝိညာဏယထာကာယံဇဟန္တိမှာဟောဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုအာယုဆိုတဲ့ရုပ်စုဝိတအသက်ဥတ္တမလို့ဆိုတဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိုငွေဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့တရေစိတ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီ၃ခု ပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်တော့သေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတခါတရံကျတော့ဝိညာဏမရှိတော့တောင်မှပဲမသေးဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါအာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ဟာချုပ်နေတယ်တမာတိစွမ်းအားနဲ့ချုပ်အောင်လှုပ်ထားလို့ချုပ်သွားဘယ်လိုလုပ်ချုပ်အောင်လှုပ်တော့ဆိုရင် condition ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ထားလိုက်တာပဲ။ ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် condition ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တာအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ခွာထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဝိညာဏဆိုတာပေါ်မလာဘူးအဲ့တော့အာယုနဲ့ဥတ္တမဒီနှစ်ခုပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျန်နေသေးလို့ရှင်မသေးသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောအောင်အသက်ပြန်ရှည်နိုင်တယ်အာယုနဲ့ဥတ္တမကြတော့အပြန်အလှန်ပဲ အာယုရှိသမျှဥတ္တမရှိမယ်ဥတ္တမရှိသမျှအာယုရှိမယ်သူတို့နှစ်ခုကတော့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ကုဋ္ဌိကတို့ရဲ့တရားဆွေးနွေးခန်းမှာအာယုံပဋိစ္စဥတ္တမဥတ္တမံပဋိစ္စအာယုံတို့အပြန်အလှန်ပြောထားတာရှိတယ်နော်အပြန်အလှန်မိကိုပြီးတော့နေရတယ်အာယုဆိုတာရုပ်ဇီဝိတ္တတွေရုပ်ဇီဝိတ္တတွေရှိနေသမျှတည်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကထာမှာဥပမာလေးပေးထားတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကမိဆိုတာရဖို့ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုရတော့လို့ဆိုနေ့လယ်ကသမင်းဟင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့အဲ့ဒီနောက်ရကြတော့မိရဖို့အတွက်မလုပ်လဲမိကြီးကလေးကိုပြာနဲ့အုံးပြီးတော့ထားတာဖုံးထားလိုက်အဲ့ဒီမိကြီးကလေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုရပြာနဲ့ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်မိကြီးကလေးကသေမသွားဘူး ရဲရဲလေးတဖြည်းဖြည်းတော့တေးသေးသွားတယ်နောက်တည့်ရက်မနေ့လင်းသည့်ထီအောင်ဒီမိကြီးကလေးရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှလောင်စာလေးထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာမီးမီးပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တာမီးတောက်ပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲនិရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေလုံးဝချုပ်သွားစိတ်ချုပ်ရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ် ဘာကြံလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုကြံနေတယ်သူဟာလူသေးတယောက်လို့ကိုငွေရအေးမသွားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထဲမှာ ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တိတွေကလည်းရှိနေတယ်အာယုဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအာယုကနေပြီးအမိပြုပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတာပြန်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါသဘာဝအမတ္တမကြနော် တပဋ္ဌာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ intention ကစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲစိတ်မရှိတဲ့ဘုံရောက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ wish ဆန္ဒပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဒုဋ္ဌဆံရထားတဲ့တမာရီစွမ်းအားကြီးမားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တညတဘုံရောက်သွားအတ္တညတဘုံမှာကဘာ900 နော်ရုပ်ဇီဝိတတော့ပါတယ်ရုပ်တွေပါတယ်နာမပါဘူးအသိစိတ်မရှိဘူးဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လမ်းမေးမှာထားတဲ့ statue ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ statue ကအသက်မရှိဘူးနော်ရုပ်ဇီဝိတလို့ကန့်ကြောင်ပေးတာကံပေးတာမပါဘူးခုကိုကိုဘူးမပါဘူးကိုရဲ့အငွေ့မပါဘူးအသိဉာဏ်ဖြစ်မှာကြတော့ကိုငွေ့တွေပါတယ်နော်ရုပ်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဇီဝိတပါတယ် ကဘာ900ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်အသိစိတ်လေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်ပေါ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်ရုပ်စီဝိတာကိုအမိပြုပြီးပေါ်တာတဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အဖြေကအဲ့တော့အဗဓမ္မထူးဆန်းအောဝေယကောင်းတယ်ပေါ့ရုပ်စီဝိတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ခုနှစ်ရက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုပဲရုပ်စီဝိတာ နဲ့ကိုငွေချမ်းတွေတို့ပြန်ပြီးတော့အသိစိတ်တွေပြန်ဝင်လာတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုရခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် စိတ်ကို pause လုပ်လိုက်တာပေါ့ pause လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနှစ်ရက် pause လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေတာအဲ့တော့လူအသက်ဆိုတာရုပ်ဇီဝိတဆိုတဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်ဟာဟုတ်မရဏပရိယောတနာလို့ဆိုတဲ့ သိခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုကိုကို ပြန်လေးဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ဒါကိုပြောထားတာတတိယနေဖို့သိခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အချိန်ကိုတတိယနေအဲ့ဒီတတိယမှုဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုရင် တခြားဒီဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီထိအောင်မရောက်ဘူးဆိုတောင်မှပဲ သူဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီကိုရောက်မယ်ဆိုတာသူကြွတင်စဉ်းစားထားပြီးသားပေါ့နော်။တနေ့ဒီကိုရောက်လာမယ်။အော်ငါရောက်လာပြီဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ရင်ဆိုင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကအနည်းဆုံးကြောအကြောင်းကိုပြောတာ။အာလဝီရောက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကမရဏတတိဘာဝနာပွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ဟောထားတယ် ဒီမရဏတတိဘာဝနာဟာဘာကြောင့်ပွားခိုင်းရတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မရဏတတိဘာဝနာရဲ့အကျိုးတရားစိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှုနဲ့တန်ဝေကနဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်တန်ဝေကဆိုတာလူကလည်းတန်ဝေကရမှကောင်းတာလောက်တာလေအနုမို့တန်ဝေကမရရင်ဒုတိယသိကောင်းတာမလုပ်ဘူးပြောနေတာအစဉ်ပြေးနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဘုန်းကြီးကြောင်းမလာဘူးတဲ့လူက ဖះတွေပါလေစီတိတ်မသွားဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးကိုကြီးတို့တော့ပရိစိတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေခြင်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာတံဝေခဆိုရလာတတ်တယ်ဆင်ပြေနေရင်တော့မိတ်ငါလောက်ထအကုန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကတံဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောဒီပရဏတ္တိကိုပွားခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအတိညာဏ်ဖြစ်နေဖို့ မှန်ကန်တဲ့အတိဆိုတာတတိပါမဖြစ်တာဟုတ်တေမာဆိုတာမှန်တယ်မဟုတ်လားဇီဝိတရဲ့အဆုံးသတ်ဟာသေဆုံးခြင်းဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမေ့မမေ့တာတတိမမေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာဖြစ်တာညာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သေခြင်းတရားကိုပွားတဲ့အခါမှာအစွန်း၄မျိုးကိုရှောင်နိုင်ရမယ် သေခြင်းတရားပွားတဲ့အခါမှာဘု து ရဲ့သေခြင်းကိုပွားမှလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့မှတ်သားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့မှတ်သားအဲ့ဒီမှာတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာပရဏတ္တိဘာဝနာဟာအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့လမ်းလွဲထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့မိမိကိုယ်ရဲ့သိဆုံးခြင်းကို သွားတတိယလို့ရှင်တောကဖြစ်သွားတယ်ဟိုကြောက်ကြောက်သွားတယ်နော်ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကိုတရားမှကြကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောက်သွားတဲ့စိတ်မဖြစ်เสียဘူးတဲ့တိယုံတိရမယ်အေးတနေ့သိမယ်ဆိုတာတိယုံတိရတတိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာပေါ်လာရုံပွားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတခါနော် မိမိနဲ့ခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တောကဖြစ်သွားစိတ်ပူသွားအဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းလွဲသွားပြန်ပြီအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ပွားရမယ်တခါကိုနဲ့မုံတဲ့လူအတွက်သွားပြီးတော့သေခြင်းကိုအောင်းမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သေအေးတာပဲဖြစ်သွားပြန်ရောဟောအဲ့ဒါလည်းအစွန်းရောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့လည်းမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ သေဆုံးမှုကိုသွားပြီးတော့တတိရတဲ့အခါကျတော့လေတံဝေခမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေရေဝေနေတိုင်းရောက်နေတဲ့လူကဘယ်တံဝေခဖြစ်မှာတော့မလာတောင်မျောနေမှမသိဘူးတခြားဒါနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူကအဲ့တော့သူကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုကိုကိုသိဆုံးခြင်းကိုတတိရတဲ့အခါမှာမကြောက်မိဖို့ တတိနဲ့တန်ဝေကားနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖို့မိမိချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိဆုံးမှုကိုသွားပြီးတော့အောက်မေ့တဲ့အခါမှာတောကမဖြစ်ဖို့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိဆုံးမှုကိုတတိရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာမှုမဖြစ်မိဖို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိဆုံးမှုကိုကြည့်တဲ့အခါဘာမှမတုံ့လောက်တယ်လို့တန်ဝေက ဖြစ်တာမျိုးမရှိတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ဟောဒါကြောင့်မို့တတိတန်ဝေကဉာဏ် ၃မျိုးနဲ့ပွားရမယ်ဒီ၃မျိုးရှိပြီးတော့တတိလည်းဖြစ်ရမယ်တာဝေကလည်းဖြစ်ရမယ်ညာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှမရဏတတိဘာဝနာဆိုတာအောင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကမရဏတတိကိုဟောလိုက်တာတကယ်တော့လူတွေပွားရမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဝိသုဒ္ဓိမက်တို့နောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေကအကြံဉာဏ်ပေးထားတာရှိတယ် လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကမ္မထန်၄ခုပွားတဲ့နယ်လို့နော်ကမ္မထန်၄ခုပွားတဲ့နယ်ဘာပွားတဲ့နယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေထက်မြက်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ပွားပါအများတရားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်နော်မေတ္တာအချင်းချင်းမေတ္တာစိတ်တွေသက်ဝင်အောင်မေတ္တာပွားပါ လူတူတယောက်အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေလျှော့ချနိုင်အောင်အတုပကမ္မထာကိုပွားပါနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုအပေါ်မှာကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာမဖြစ်ရအောင်မရဏတတိဘာဝနာပွားပါလို့ဒီကမ္မထာလေးခုဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာအတုပမရဏတတိဆိုရင်ဒီကမ္မထာလေးခုဟာ ဒီစတုရရက်ခလို့ဆိုဖိုးခါရိယံပေါ့ကို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဆောင်ရှောက်ပဲလို့လူတွေကအဆောင်ရှောက်ဆိုရင် ပြင်မက်ကဟာကို့ဆောင်မှစောင့်နေထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆောင်သုံးခုပဲလို့ဒီလိုအဆောင်၄မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ဘာကိုစောင့်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြင့်မိမိရဲ့တရားစွမ်းအားတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသောအပြင် ဒီတရားရော့နေသွားတဲ့ဆိုတဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုဆွလို့လားအဲခုကတော့ဗုဒ္ဓနာသတိပွားလို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်တို့ဘာတို့အန္တရာယ်ကင်းဖို့ပဲကြည့်တယ်နော်အန္တရာယ်ဖြစ်တာကပြင်မကလာတဲ့အန္တရာယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိနိုင်တယ်သို့တော့သူအန္တရာယ်ပေးတာတဘဝတခဏပဲတရားတရားပြတ်သွားပြီကျင်ညိုစိတ်တွေရောနေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားမှာအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ မေတ္တာမေတ္တာရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကအေးမေတ္တာခြုံလုံးတယ်ဆိုတာဘာလုံးမှလည်းမသိဘူးเนาะမေတ္တာခြုံလုံးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာအမုန်းမရောက်ဘူးလို့ပြောတာညာတော့အပြင်တွေးကြတာတော့မေတ္တာခြုံလို့ရှိရင်ငါလက်နဲ့စိတ်ပြီးပြည်တည်တပြားဘယ်သူမှငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသွားတွေးကြမယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အတိပ္ပယ်ကခုနကမေတ္တာရဲ့အကျိုး7မျိုးထဲမှာမပါဘူးလားပါတယ်လေ မေတ္တာစွမ်းအားကြီးမားနေလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေလေဟိုလုံုံနေဒါတွေကအပယိကလုံုံမှုတွေပဲတကယ်ရေးကြည့်တဲ့လုံုံမှုကပါတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမုန်းတရားမရောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒေါသကိုကာကွယ်တာလို့ဒီလိုပြောအောင်အတုပကဘာကိုကာကွယ်တာတုံးရာဂကိုကာကွယ်တာနော်မရဏတတိကဘာကိုကာကွယ်တာတုံးဆိုရင် တန်ဝေကမဖြစ်ဘဲနဲ့မေ့မျောနေတာတန်လျာထဲမှာပျော်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်မိမှာဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကာကွယ်တာလို့ဒါကြောင့်မို့စတုရရက္ခဖိုခါရိယံဆိုတာစောင့်ရှောက်မှု၄မျိုးဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်ရအောင်စောင့်ရှောက်တာလို့အဓိကအဲ့ဒါကျန်တာတွေကအပေါ်ယံပါရိကစောင့်ရှောက်မှုလို့ပြောရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အေးဟုတ်ပြီဝေဒတိပြီမှာမြတ်စွာဘုရားပိဋကလည်းမှာဘုရား ဒီမရဏတတိကမ္မထံကိုဟောထားတော့လာနာတဲ့ပရိသတ်ကတော့အများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတရားဝဲထသွားဒီလူတွေဟာဒီလိုပဲနေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာကလေးမလေးတယောက်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့သူက14နှစ်သမီးလောက်ပဲရှိသေးတာ14နှစ်သမီးလောက်ရှိတဲ့ကလေးမလေးကမြတ်စွာဘုရားကမရဏတတိပွားဖို့တိုက်တွန်းသွားတာကိုသူသဘောကျပြီးတော့ သူက14နှစ်ရှိသေးတာဗရဏတတိကို3နှစ်တိတိဖရာစကားလိုက်တာပြီးတော့တနေ့မပြတ်ပွားတဲ့ကြံတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမပွားဘူးမေ့နေချတရားပွဲပြန်သွားမေ့ပလိုက်ချပြီဟုတ်လားသူကတော့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီတရားငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့မရဏတတိကိုနေစဉ်ပွားအခုမြတ်စွာဘုရားဒီ၁၈ဝါမြောက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အာလဝီပြည်ပဲမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတယ်ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါသုံးနှစ်ပြည့်သွားပြီသူကကွာတယ်အေးဘုရားကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားစီတရားနာဖို့ဆို ရောက်လာကြတာပိဋကတ်တွေအများကြီးပဲရောက်လာကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလာရင်ကလည်းမရဏတတိပွားဖို့၃နှစ်လောက်ကဟောခဲ့တာတကယ်ပွားနေတာဒီကလေးမလေးတယောက်ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးဟာအသိဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်နေတာဖြစ်လို့ ရှေ့ဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းတာဒါကြောင့်မို့ကြွလာတာအဲ့ကလေးမလေးက16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီနေ့မှာသူ့အဖေကမှားထားတယ်ရောက်လုံးလို့ခေါ်ခေါ်နုံးလို့ခေါ်ခေါ်ပေါ့ခြီရက်ကန်းသမားတွေတုံးတဲ့ခြီငင်ထားတဲ့ခြီနဲ့ရစ်ထားတဲ့ဟာလေးရောက်လုံးလေးဒညင်းလုံးလေးအဲ့ဒါလေးကိုသမီးငါးစီစောစောပို့လိုက်သူများအပ်ထားတဲ့ အထက်ဒီကနေ့ငါအပြီးရက်မယ်လို့ရောက်လုံးလေးရောက်ပြီးတော့သုံးမဟုတ်လွန်ပြန်လေးလွန်ကလေးကိုခြင်ရစ်ပြီးတော့ငါးစီကိုမြန်ပို့လိုက်လို့ဆိုပြီးမှားသွားတာသူကလည်းတရားနာခြင်းနဲ့အဖေမခိုင်းတာလို့ရင်လည်းအမှန်ခံရရိုက်ခံရမှကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စောစောစီစီထပြီးတော့ရောက်လုံးကလေးကိုခါတယ်သူမှားထားတဲ့ဟာရအောင်ချင်းငင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး တောင်းလေးတဲ့ထက်သူ့ဖေစီပို့မယ်ဆိုပြီးတော့လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမလို့စောင့်နေတာပိဋကကြီးကလည်းရှိနေသို့တော့ဒီကလေးမလေးမလာသေးလို့မြတ်စွာဘုရားဘာစကားမှမပြောသေးဘူးငြိမ်နေတာအဲဒီကလေးမလေးကနည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးတော့ရောက်လာရောက်လာတော့တရားနာပြီးမှပဲတော်တော့မယ်အဖေကရိုက်ရိုက်မမ်းမမ်းငါတော့တရားမနာပဲတော့မနေဘူးတရားနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ဖေရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပရိသတ်အစွန်မှာဝင်ပြီးတရားနာတာလေအတူလာတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားစဟောမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့သင်္ကေတနဲ့ပဲသူကသိတယ်ဖះစီကိုသွားဖို့အဲ့ဒီရောက်လုံးတောင်းလေးချထားခဲ့ပြီးတော့ဒီ ပိဋကလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူကဘုရားနာနီးအနီးရောက်လာအောင်သူဝင်လာခဲ့ဝင်လာလာချင်းမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးတယ်ဘယ်အလာတာလဲလို့မေးလိုက်သူကမရဏတတိကိုတရက်မပြတ်ပွားထားတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်ထားတာတွေသူအကုန်သိတယ်နော်သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်သိတယ် ဘယ်ကလာတာလဲလို့ပြီးတဲ့အခါမသိပါဘုရားတဲ့ရှောက်တယ်ဘယ်သွားမလို့လဲလို့ဆိုတော့လဲမသိပါဘုရားလို့ရှောက်တယ်မသိဘူးလားလို့ဆိုတော့သိပါတယ်ဘုရားသိကောသိရလားလို့ဆိုမသိပါဘုရားလို့ရှောက်ဟောပရိသတ်ကဒီကောင်မလေးဘုရားနဲ့ဘာတွေလာပြောနေတာလဲကျန်တဲ့လူတွေအတိတ်ပဲနားမလဲဘူးဘာလို့တော့ဆိုရင်ဘုရား၃နှစ်လောက်ကဟောခဲ့တဲ့တရားမေ့ပလိုက်ပြီလေ သူကတော့မမေ့ဘူးအဲ့တော့လူတွေကတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ပြောလာပြီးအတန်ကလေးတွေထွက်လာကြတယ်ဒီကောင်မလေးယူနေတာလားမသိဘူးနော်ဘယ်ကလာတာတော့ဆိုအိမ်ကလာတာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မသိပါဘုရားပြောဘုရားနဲ့ချုပ်လုံနေတယ်ထင်နေတာသူတို့ကနော်ဘယ်သွားမလို့တော့ဆိုရကန်းယုံသွားမလို့ဖြေရမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါဘုရားဖြေတာမသိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျသိပါတယ် သိရလားလို့ဆိုမသိပါဖေဟာကြံတဲ့လူတွေကသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြလို့ကဲစကားအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမအောင်ငါကဘယ်ကလာတာတုံးလို့ဆိုတော့မေးတော့ဘာဖြစ်လို့မသိပါဖရာလို့ရှောက်ထားလဲလို့ဆိုတော့သူကရှင်းတယ်အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားပဲတဲ့တပည့်တော်အိမ်ကလာတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားသိတာပေါ့တဲ့ရှင်ဘုရားမေးလို့ရင်းက လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဟောထားခဲ့တဲ့တရားလူတွေဟာဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကူးတာဘယ်ဘဝကလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတာဘယ်ဘဝကလာတာလာတာလဲလို့မေးတာမို့ဘုရားတပည့်တော်ကတပည့်တော်မကမသိပါဘုရားလို့ရှောက်တာပါလို့ဆိုဘုရားဟုတ်လိုက်လေတာဓုတာဓုငါပြောတာနေမေးဘူးပေါ့ဒီလိုနော် ဒါဖြင့်ဘယ်သွားမှလဲလို့ဆိုတာကိုကျတော့ဘာလို့မသိပါဘုရားဖြစ်တာဒီဘဝကနေပြီးတော့ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာဘုရားကမေးတာဖြစ်မယ်ရက်ကန်းယုံသွားမယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားသိပြီးသားပဲဒါကြောင့်မို့ဒီမေကုံးဟာဘယ်ဘဝကိုသွားရမှလဲဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မေးတာဖြစ်သောကြောင့်တပည့်တော်ကလည်းမသိပါဘုရားလို့အဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖြေတာပါဆိုဘုရားတာရုခေါ်တယ်တကား ငါကမသိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျဘာကြောင့်သိပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေတာတော့ဆိုရသော်ဘုရားမေးလို့ရင်ကနင်တရားမှမသိဘူးလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကမရဏတတိအမြဲပွားနေတာဆိုတော့တရားမှသိပါတယ်ဘုရားလို့ရှောက်ထားပါတဲ့ဟုတ်ပြီတာရုခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါဖြင့်သိရလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဟိုမသိပါဘုရားလို့ပြောပြန်တာလဲလို့ဖြေပြန်တာလဲလို့ဆို အေးတရားမှာတော့ဘုရားတပည့်တော်မှသိပါတယ်တဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တရားမယ်ဆိုတာတော့ထိတ်ကိုတော့မသိပါဘူးတဲ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တပည့်တော်မှဒီမေးခွန်းကိုဖြေတာပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဟောထားတဲ့တရားကိုသူတယောက်တည်းကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီးတော့မရဏတတိကိုကြာကြာနာနာပွားအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားက အလုံးကိုတရားဟောတဲ့အနေနဲ့ဘာဟောတော့ဆိုအန္တိဘူတောအယံလောကောမြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးကစပြောလိုက်တာနော်အန္တိဘူတောအယံလောကောဒီလောကကြီးဟာတဲ့အန္တိဘူတောတကယ်ကတော့မျက်စိကန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေကြပြီမသိကြဘူးဒါလေးတော့မသိကြဘူး ဒီမိကုံးလေးတောင်အဖြစ်မှန်မသိကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ဆိုတာနော်အန္တိဘုဒ္ဓအယံလောကောဒီလောကကြီးကမကမ်းမိမဲ့ကမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပါဠိစာပေမှာအန္တိဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အပေါ်မှာဤအခရာလေးနဲ့ရေးတာရှိတယ်မပါဘဲနဲ့အန္တဘုဒ္ဓလို့လည်းရေးတာရှိတယ်အန္တဘုဒ္ဓဆိုရင် အကမ်းဖြည့်ဖြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ် အန္တိဘူတောဆိုတာအကန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကန်းလို့ဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။စာပေကျမ်းကမှာအလဲကောင်းမှဤဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြီးတော့သုံးထားရင်အန္တိဘူတောဆိုတာဒီလူတွေကကန်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့အကန်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်။ဒါကပါဠိစာပေမှာစကားလုံးအသုံးနေခြင်းမတူတတ်ဘူးပေါ့မတူဘူးဒီ မကမ်းမဲနဲ့ကမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာကပလီကာရဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ကပလီကာရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတိပ္ပယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာငကိုတော့ကဒီအလုတ်မဟုတ်အလုတ်ဆိုဒီမှာဒီမော်ဆယ်ကိုပြောတာကိုပစတ်နဲ့တော်ယုံဒီအတိုင်းတာလေးတစ်ခုကိုပြောတာလူတွေစားပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံဆိုလဲအဲ့လောက်ဖဲ့စားတာပဲလေပစတ်နဲ့တော်ယုံစားတာလေ အဲ့ဒီပါဇက်နဲ့တော်ယုံအတိုင်းတာလေးတစ်ခုဖြတ်တာကို အလုတ်လို့ခေါ်တယ်ကပလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကပလမဟုတ်တာကိုကပလပြုတ်လုတ်ပြီးတော့စားတယ်လို့အထိပ္ပယ်ရလို့ကပလီကာရအကပလံကပလံဝိယကရောတိတိကပလီကာရောလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ဖွင့်တာဒီကပလမဟုတ်တာကိုကပလဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတယ်အတုံးခဲလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးစားတယ်လို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရဒီမှာလည်းပဲ သူကအန္တမဟုတ်ဘူးကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကန်းနေတာမဟုတ်တာကကန်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကန်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီအိဗယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အန္တိဘူတောအယံလောကောဒီလောကကြီးဟာကန်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တဏုကိဋ္ဌဝိပတ္တိတဏုကောဣဋ္ဌဝိပတ္တိဒီထဲမှာတဏုကဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ပါပါလေးခုခေတ်ကတော့ဘလို့သုံးတယ်မသိဘူးနော်သေးသေးလေးလို့လည်းပြောချင်းပြောတယ်ဘယ်ရက်ကစသုံးတယ်ဆိုမသိဘူးပါပါလေးလို့လည်းပြောတယ်ဆိုလိုတာကတော့တဏုကိဋ္ဌဝိပဿနိဒီလောကကြီးမှာ လူနီးနည်းနည်းလေးပဲ ထူထူခြားခြားသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟောမသိတဲ့လူတွေကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာလောကကြီးကမသိတဲ့လူတွေကများတယ်ဒီလောကမှာသိတဲ့လူကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ် ဒီစကားကိုဝိပဿတိဆိုတာထူးထူးခြားခြားသိနိုင်တာတဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူတွေဟာမျက်ွယ်ပြုတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ရိုးရအသည့်တွေပဲသိနေကြပြီးတော့တဘာဝအစစ်မှန်ကိုမသိနိုင်ကြတာဒါဒီလိုအိဗယ်နဲ့ပြောတာအေးနည်းနည်းလေးပဲထူးထူးခြားခြားသိတယ်သူများနဲ့မတူတဲ့အသည့်ကိုသိကြတယ်ဝိပတ္တိဝိပဿနာဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြား ပတ္တတိကမြင်တာဘာနဲ့မြင်တာတော့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်တာလောကလူတွေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကြီးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတခုကိုငါလို့ယူဆတယ်ကျန်တာကိုငါဟာလို့ယူဆတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ငါဆိုငါဟာဆိုတဲ့အမြင်ဟာလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲထူးခြားတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအေးငါမဟုတ်ဘူး ငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကြတော့ဝိပဿတိထူခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်နေသထာဝရလို့ထင်နေရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေသထာဝရမအိုတော့မဲ့ပုံမသေးမဲ့ပုံဒီလိုထင်နေကြအေးမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်ပြီးအခုပြက်နေတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတယ်အရာကြီးတာဖြစ်တယ်လို့မြင်ဒါဝိပဿတိပဲအဲ့တော့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နှဲတယ် လောကကြီးဟာဒုက္ခပဲချမ်းသာတယ်ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါလိုယူဆနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမကမ်းပေမဲ့ကမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေလို့တဲ့ထူးထူးခြားခြားအေးလောကကြီးမှာသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဟာဘယ်မှာလင်ဒုက္ခဖြစ်ပါမလဲလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအခုဖြစ်လိုက်အခုပြတ်လိုက်ဆိုတဲ့ ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝတွေဟာထာဝရပြောင်းလဲနေပြီးမြည်ရည်တွေစီးဆင်းနေတယ်လို့ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဆိုတာကိုသေသေးချာချာသိလာတဲ့အခါကျဒါဝိပတ္တိကျင့်တတ်เสียမကောင်းလို့ဒုက္ခလို့မြင်လာတယ်ဖြစ်မှုပြမှုတွေနှိမ့်ဆက်နေလို့နှောင့်ယှက်နေလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကိုကိုယ်ဘာတတ်နိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာကိုယ်လိုတိုင်းတခုမှမဖြစ်ဘူးလို့မြင်တာဟာဝိပဿတိဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးလောကကြီးထဲမှာအနှဲငယ်လောက်သာလူအနည်းစုကသာမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ဟောပြတယ်တကုဏောဇာလမုတ်တော်ဝါငှက်တွေဖမ်းတဲ့ ငှက်မုတ်ဆိုးတွေကခြုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိုက်ကြီးနဲ့အုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်စာကလေးတွေဖမ်းတာပဲချိပေါ့စာကလေးတွေဖမ်းတဲ့အခါမှာစာလေးဆိုတာစုပြီးတော့အိတ်ကြတာခြုံတွေပေါ်မှာစုပြီးတော့အိတ်တဲ့အခါမှာငှက်ဖမ်းတဲ့လူကပိုက်စိတ်ဟိုလေးလေးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးလွှမ်းပြီးအုပ်လိုက်တာအုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကလွတ်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အကောင်ဆိုတာအမတန်မှရှားတယ် ဒါကြောင့်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားတကုနောဇာလမုတ်တော်ဇာလမုတ်တာပိုက်ကွန်ကလွတ်သွားတဲ့တကုဏငှက်ဆိုတာတဲ့အမှန်တမ်းနဲတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အလုံးလောက်နီးနီးဒီပိုက်ထဲမှာမိချတယ်ပေါ့တကုနောဇာလမုတ်တော်ဝအဘောတက္ခာယခစ္စတိလူတွေထဲမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအလွန်နဲသည့်အတွက်ကြောင့်အမတန်အနည်းငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလဲ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကောင်းရသတိဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲတယ်တက္ခဆိုတာဒီနေရာမှာနတ်ရွာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတော့အမြင့်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်အနေနဲ့ဟောပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဟောပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာလူတွေဟာတတိတံဝေဃတွေဖြစ်တယ် အေးလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကမြတ်စွာဘုရားမရဏတတိဘာဝနာပွားဖို့ဆိုတာတိုက်တွန်းတာတော့တရားနာပရိသတ်ထဲလည်းပါတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတတိတံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့အတိညာဏ်တွေရပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်လာပြီးကြိုးစားကြဒီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါကျမှတချို့ကသောတပန်ဖြစ်တချို့ကသင်္ကရာကအဆင်းရောက်တာတချို့ကအနာဂတ် တိစွမ်းအားတွေဉာဏ်စွမ်းအားတွေတက်လာပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရသွားတယ်အသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားကြတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့အသိဉာဏ်ကြီးပွင့်ပြီးတော့သွားကြတယ်ခုနက အမျိုးသမီးလေးကတော့ဒီတရားနာရင်ကနေ तू က तू လေ့ကျင့်ထားတဲ့အပေါ်မှာအာယုဆိုင်ရင်ကနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရင် तू ကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အေးသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဒါက ဒီတရားပွဲမှာထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှတရားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရောက်လုံးနေထည့်ထားတဲ့တောင်းလေးကိုရွက်ပြီးတော့သူ့အဖေစီပြေးသွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေကသူ့မျောနေတာစောစောလာဖို့မျောတာသူကနောက်ကျနောက်ကျတော့ထမင်းကလည်းစားတာနဲ့အိတ်ရခိုင်းရဲ့အိတ်ပျော်သွားတာနာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေအိတ်ပျော်နေအမှတ်တမဲ့ ကြောင်လုံးတောင်းကိုအနန္တမှာချလိုက်တော့သူ့ဖေကိုသွားထိတော့ဟိုကရကန်းရရင်အိပ်ပျော်သွားတာဆိုတော့ပြုတ်ခနဲ့ရကန်းရတဲ့ဟာကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ကနေပြီးတော့ခြုံထွက်ပြီးအဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့ရင်ဝကိုသွားဆိုင်တယ်အခြုံထက်ကကန်ဆိုးကျင်တော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာရင်ဝသွားချိန်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရင်ဝကိုစူးပြီးတော့ကလေးမလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ် သေသွားတော့သူ့ဖေကယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားတရားချတဲ့အခါမှာလူဘဝမှာသူမနေတော့ပဲနဲ့သူလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေးရှိရမှုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီကလေးမလေးမသေးအောင်မြတ်စွာဘုရားကကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာဒီကလေးဟာသိခြင်းတရားကမလွတ်နိုင်တော့ဘူး သူ့ရဲ့သေနေစိနေပြီဇီဝိတံမရဏပရိယောတဏံဇီဝိတံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကလေးမလေးဟာဒီကနေ့သေကိုသေမဲ့နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသေးခင်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကသောတပန်ဖြစ်အောင်တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်နိုင်တယ်ဒါဟာလောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဝတ္ထုပေါင်းမြောင်များစွာမြတ်စွာဘုရားဟာဆောင်ရွက်ခဲ့ဒါနမူနာအနေနဲ့၁၈ဝမြောက် အာလဝီပြည်ပဲခရီးထွက်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေရဲ့အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသိရှိကြည်ညိုကြပြီးတော့တို့တွေအတွက်လည်းခဏအထိမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုဟောပြထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီမှန်ကန်တဲ့တရားတွေရှိနေသမျှတို့တွေလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေတို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောပေါက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်း ကြည်ကြံကြုတ်ကုန်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာ ဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ မေတ္တာရေချံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ တို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် တဝိတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည် ဖုံးလန်တဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်จิตနုဝေကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ၏ ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း